Syak set bukan didit jengi aku senduk. Ku boleh isi pun epic eh, subscribers baru kibat cusut terhadap page video terkini ke channel Storyteller London. Nadu ka katan retrik Februari sejeng hadian balapan benai ya ke election. Kaya Kayat kayeng. Kalah kima dan ladap do pajbak kawe lama. Kisurok kilenti kisengkin rukumjuk. Kipal baki ya perta ban ya la ban pensan ya lojong. Ban yo ya kan nam job. Ki bor pahara kum ki puliru. Ki laya bun kam la habru ban tiak miet asurok. Ban tek la kam ya kasukasan. Ki nong lek nong wan bun sin ki la sakut. Namar kajing shlei bat kajing dap jong ki palba ki jakaba pher bo pher. Henry nadu ke arpo nyau terik lak keluj war kelenti kesengkin. Om yo sengusu ya kancing lajing pertah. Lada day men sengi lani men miet. Namar day hakati kesengi arpo nyau terik. Laset senduk ya baro ki kandidat. Badang yai ap ya ke arterik. Baki bor bahalor kin pelaj no yaki naka senduk. Bat halin bala pelaj, naka senduk. Kin sami pat da kawai karong. Uba klaim bor un sesengat. Uba telot bor un sereko. Bat jak kerteng. Kat kum naka jinglum jingtip. Kamau tarai konstitusi bat kamairang kidei kibawan tebut buntam kini ki artli ki constituency kamairang ka UDP kaya kun persya iyo kandidat jong ka kongres Bad ka mau thad ka UDP persya iyo HSPDP hangni ngan rashpi ya ka prediction saya jubab mepi la ngau dei la ne pisngau ya, lai ya sngabha ka NPP ka laban job khat lai seat nagaro bat nyo sit nakasi jantia ka UDP kala banjap nyo halu sipo sit ka TMC kala banjap san nagaro hills bat ar narilum kasi jantia ka bamut nyo